Gli occhi non mentono, dicono anche se non parli, urlano anche se non gridi, sorridono anche se non apri bocca, piangono anche se non versi una lacrima, esprimono il dolore anche se non vuoi mostrarlo, esprimono la gioia anche se vuoi tenerla per te. Gli occhi esplorano, ammirano, sentono, cercano, toccano, amano.